kopi nggak? Wah, kopi dong Oh, teh kopi hitam atau kopi hitam ya? Kopi hitam teh. Hitam oh. pakai mesin. Jangan lupa diaduk. Biar kayak minum energi <laughs> Bisa aja. Nih, kita mau kemana Ini mau. Oh. Oke. Ada rokok. Enak. susah amat jelas bercanda ya gitu. tinggal dua pak satu satu ya kan satu satu terus bungkusnya taruh aja sini ntar juga ada ngambil oke deh Setelah kami beristirahat, lalu kami penasaran dengan lokasi yang kami tuju. Kini kami terus mencarinya sampai lelah oh, bang. Tapi belok kanan, ada pertigaan ke kiri. Oh, kira-kira jaraknya berapa meter? 100 meter lah 100 meter iya. oh lumayan lah lumayan jauh lumayan. lanjut apa apa lah yuk yuk makasih ya, ya. Iya. makasih ya. ya hati-hati ya iya Setelah kami telusuri bahwa di lokasi itu tidak ada perkampungan, kami hanya menemukan sebuah hutan, dan ternyata kami baru sadar bahwa kami telah ditipu oleh warga dengan jarak 100 meter. Sedihnya. Ya sampai ketemu aja dah kampungnya